Si ens diuen calcula el valor numèric de 5x més 3 per a x igual a 2, ens estan dient que la variable x té un valor numèric de 2 i, per tant, el valor numèric de tota l'expressió algebraica es calcula substituint la x, en aquest cas, per un 2 i realitzar l'operació. 5x, recordem que significa 5 per x. En aquest cas, la x ens han dit que val 2. Així doncs, fem aquest càlcul seguint la jerarquia de les operacions. Les multiplicacions es fan abans que les sumes. Així doncs, 13 és el valor numèric de l'expressió 5x més 3 quan la x val 2. En aquest exemple ens demanen calcular el valor numèric de l'expressió menys 8z més 1 quan la z val 4. Així doncs, substituirem la Z per un 4 i realitzarem el càlcul seguint la jerarquia de les operacions. Així doncs, el valor numèric de menys 8z més 1 si la z és 4, serà menys 31. De la mateixa manera que abans, substituirem la a i la b pels seus valors. La a val 1, la b val 0. i realitzarem el càlcul seguint la jerarquia de les operacions. En aquest cas, ens demanen calcular el valor numèric de l'expressió algebraica 5m menys 1 quan la m és un cinquè substituïm la m per un cinquè i realitzem el càlcul. Seguint la jerarquia, primer hem de fer la multiplicació, que en aquest cas donaria 5 entre 5, o el que és el 5 dividit entre 5 dona 1 i es cancel·len. Així doncs, tenim 1 menys 1, 0. El valor numèric d'aquesta expressió algebraica és 0 si la m és un cinquè. És a dir, quan la m val un cinquè, l'expressió és el nombre 0.